бир калыпта ылдамдатылган кыймылда ылдамдануу туруктуу болот ошондуктан график абцесса огуна параллель түз сызык сыяктуу көрүнөт түз сызык ылдамдануунун проекциясы оң болсо абцесса огунун үстүндө ал эми ылдамдануу проекциясы терс болсо ылдыйда жайгашкан